Dengan segelas air putih lalu pasien disembur. あ h なるほど。そっと下から入れるのか。Setan gede, setan bandel, setan kumpah, setan setan semua yang namanya setan. ずるい、琴葉ちゃん。だって。ああ、ずるはダメ。ああ、楽しすぎて明日死んじゃうかも。 Yeah, yeah, yeah, yeah. Another one. Every time I come, a nigga gotta set it, then I gotta go, and then I gotta get it, then I gotta blow, and then I gotta shut it. Any little thing a nigga think that he be doing, cause it doesn't matter, cause I'm gonna da da da Another one. Summon, I'm a demon, I'm a you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you, I'm superhuman, innovative, and I made a rubber, so that anything you say is bigger, shaking off of me, and it'll glue to you, and devastating more than ever, demonstrating how to give a motherfucking audience a feeling like it's never. Stop! この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 っとすごいぞ次々とふわふわなものがだろまあ俺に任せておけってまだあるぞ wall in our universe. Uh, ah, summon, I'm a I'm a you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that any. Mama, 死んじゃうかもお前が犯人かシが気のおまじないあげよえ、うん おおいいぞインコちゃんお客さんに自己紹介だ今日こそ自分の名前を言ってごらん Tanya p e m a n d 私が来たわあオールマイトなんでここに抜けるくらいわけないさなぜなら私はオールマイト Minum OBH Tropika plus anak-anak, redakan batuk flu plus demam. Ya, sekarang siapa yang bisa jawab? 700 dikali 13 dibagi Ayo bang Kamu Kemerdekaan Indonesia itu 16 Agustus 1945 bang Hmm, ya salah goblok Terangkanlah Terangkanlah Jiwa yang berkabut Mama, ano kigurumi tadamono janai yo Demo, ano 本当に私でよろしいんですか確かに私がやった方が良さそうだなおでぶもピーブラムデムデムバー完全に子供のいたずらと思っているようです。うん 少佐殿は演劇をやられていたのですか総員長距離を術式展開